东南亚国家联盟（英语：Association of Southeast Asian Nations，英文简称 ASEAN，中文简称东盟、亚细安、东南亚国协或东协）是集合东南亚区域国家的一个政府性国际组织。东南亚国家联盟，简称东盟，成员国有马来西亚。 印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨。东盟成立初期，基于冷战背景立场反共，主要任务之一为防止区域内共产主义势力扩张，合作侧重在军事安全与政治中立。冷战结束后。 东南亚各国震经情势趋稳，并接纳越南社会主义共和国等加入。其前身是马来亚（现马来西亚）、菲律宾和泰国于1961年7月31日在曼谷成立的东南亚联盟。 一九六七年八月七至八日，印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾四国外长和马来西亚副总理在曼谷举行会议，发表了《曼谷宣言》《东南亚国家联盟成立宣言》，正式宣告东南亚国家联盟成立。东盟秘书处，印尼雅加达。 东盟成为东南亚地区以经济合作为基础的政治、经济、安全一体化合作组织，并建立起一系列合作机制。东盟官方语言英语。东盟成立之初只是个保卫自己安全利益、与西方保持战略关系的联盟。 其活动仅限于探讨经济、文化等方面的合作。除印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国五个创始成员国外，20世纪80年代后，文莱 （1984 年）、越南 （1995 年）、老挝 （1997 年）、缅甸 （1997 年）。 和柬埔寨，1999年五国先后加入东盟，使这一组织涵盖整个东南亚地区。东盟面积447万9210.5平方千米，东盟形成了一个人口超过六亿。 面积达450万平方公里的十国集团，巴布亚新几内亚为其观察员国。东盟十个对话伙伴是澳大利亚、加拿大、中国、欧盟、印度、日本、新西兰、俄罗斯、韩国和美国。 二十世纪九十年代初，东盟率先发起区域合作进程，逐步形成了以东盟为中心的一系列区域合作机制。一九九四年七月成立东盟地区论坛，一九九九年九月成立东亚拉美合作论坛。 此外，东盟还与美国、日本、澳大利亚、新西兰、加拿大、欧盟、韩国、中国、俄罗斯和印度十个国家形成对话伙伴关系。二零零三年，中国与东盟的关系发展到战略协作伙伴关系，中国成为第一个加入东南亚友好合作条约的非东盟国家。 为了早日实现东盟内部的经济一体化，东盟自由贸易区于2002年1月1日正式启动。自由贸易区的目标是实现区域内贸易的零关税。东盟货币类别有十种：一、文莱元 （BND）；二、印尼盾 （IDR）。 三、柬埔寨瑞尔 KHR 四、老挝吉普 LAK 五、缅甸吉雅特 MMK 六、马来西亚林吉特 MYR 七、菲律宾比索 PHP 八、新加坡元 SGD 九、泰铢 THB 十、越南盾 VND 文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国六国已于2002年将绝大多数产品的关税降至零至百分之五。越南、老挝、缅甸、柬埔寨四国于2015年实现这一目标。东盟主要机构有首脑会议。 外长会议、常务委员会、经济部长会议和其他部长会议、秘书处、专门委员会以及民间和半官方机构。首脑会议是东盟最高决策机构，会议每年举行两次，主席由成员国轮流担任。 已成为东盟国家商讨区域合作大计的最主要机制，主席由成员国轮流担任。外长会议是制定东盟基本政策的机构，每年轮流在成员国举行。常务委员会每两个月举行一次会议，主要讨论东盟外交政策。 并落实具体合作项目。东盟秘书长是东盟首席行政官，向东盟峰会负责，由东盟各国轮流推荐资深人士担任，任期五年。东盟秘书处设在印度尼西亚首都雅加达。 一九九七年五月底，东盟七个成员国在吉隆坡举行外长特别会议，一致决定于同年七月接纳缅甸、柬埔寨和老挝加入东盟。这是东盟朝东南亚国家的政经一体化迈出的重要一步。二零零零年十一月。 在新加坡举行的东盟领导人非正式会议上，东盟领导人同意将东盟国家视为一个经济体，并在国际上采取整体行动，以提高东盟的竞争力和实现地区一体化。东盟领导人还达成了推进东盟一体计划。 老，用词泰语吧，สบายดี。老挝，中国名称，老挝人民民族共和国，首都万象，国庆日十二月二日，国花塔树花、鸡蛋花，特色美食皮阿、竹筒饭。 柬埔寨，中文名称柬埔寨王国，首都金边，国庆日十一月九日，国花稻花，特色美食柬式酸汤、柬式椰酱咖喱。 缅甸。缅甸，中国名称：缅甸联邦共和国，首都内比都，国庆日一月四日，国树游牧特色美食摩想卡、发酵茶叶沙拉。 ใช้คำทักทายว่าสวัสดี泰国中文名称泰王国首都曼谷国庆日十二月五日国花金链花国宝亚洲象特色美食泰式酸辣汤泰式炒河粉คนเวียดนามดีจงรักเพียวพวก 越南，中文名称越南社会主义共和国，首都河内，国庆日九月二日，国花莲花，特色美食碎米饭、烤猪肉米粉。 马来西亚，中文名称马来西亚，首都吉隆坡，国庆日八月三十一日，国花大红花，特色美食肉骨茶、乐沙。 新加坡，中文名称新加坡共和国，首都新加坡市，国庆日八月九日，又称花园城市，特色美食咖喱鱼头、辣椒螃蟹。 文莱，中文名称文莱达鲁萨兰国，首都斯里巴加湾市，国庆日二月二十三日，国花杜鹃，特色美食沙爹西米饭。 菲律宾，用词中文名称菲律宾共和国，首都大马尼拉市，国花茉莉花，特色美食橘子酱米线，杂碎。 印度尼西亚中文名称印度尼西亚共和国首都雅加达国庆日八月十七日国花毛茉莉特色美食手抓饭加多加多